হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আপোনালোকক এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ আমাৰ মিষ্টাৰৰ বাৰ্থডে আছে আৰু আৰু মই এয়া চাওক চুৱেটাৰ পিন্ধি আছোঁ ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে বতৰটো ডাৱৰীয়া আজি আৰু আমাৰ মিষ্টাৰে চাহ বনাই আছে চাওক এই আমাৰ মিষ্টাৰে চাহ বনাই আছে চাওক আজি তাৰ বাৰ্থডে হয় সিয়ে মোক চাহ বনাই খুৱাইছে চাহ হৈ গৈছে এতিয়া খাই ল'ম আৰু বজাৰটো যাব লাগিব বজাৰ কেইটামান কৰিব আছে সেইখিনিও আনো আপোনালোকক দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব ফাইনেল এতিয়া আমাৰ ওলাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি চাৰি চাৰি বজাৰত যাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব ফাইনেল এতিয়া আমাৰ এ টি এমৰ পৰা পইচা উলিয়াই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি কিবা এটা কামত যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া আমাৰ কাম হৈ গৈছে যিটো কাম বিচাৰি আহিছিলোঁ এতিয়া নামি আহিছোঁ আমি আৰু পুৰ বাৰ্থডে বুলি মিঠাই অলপমান ল'লোঁ সেয়াই এতিয়া আমি বজাৰৰ পৰা আহি পাই গ'লোহি বজাৰখন আপোনালোকক দেখাবই নাপালোঁ আমি বজাৰৰ পৰা ৰুমত গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ৰুমত আহি পাই গ'লোগৈ লাইন নাই ৰুমত এনেকৈ থাকিব লাগিব আৰু এতিয়া এইটো আমাৰ পোৱালিটো চাওক চাচোন এইফালে মাইনা অ' ইয়াত কোনে ওলাইছে চাচোন এইফালে চা এই এই এই পতা তেনেকৈ নকৰিবা এই <laughs> দেখা পালোঁ মই দেখালো এন হাই হাই কৈ দিয়া হাই লাজ কৰিছা কি কৰি আছে চা আমাৰ মাইনা কলিটিটো লাজ কৰি আছে চাক এন Sa? Apa Sa? Ini kan ukur ba? Iya. kan dulu soal itu kan lukai sa, dekat dia hai klik ha. Apa dia beli sa? Oh. Hai beli. beli sa, itu sa. balik ini. Hmm, beta pani khai sa, pani khai sa, panik panik ah. Oh, apa oh, beta. Oh. 入オベちゃんオベちゃんベタマティパパイレルノナベタオクワコナベタオベタマティパパイレルノオーキーオベタ পানী খাইছা অ পানী ওলোৱা নাই পানী ওলোৱা নাই বেটা পানী ওলোৱা নাই আৰু এয়া চাওক আমাৰ বাৰ্থডে কেক কাটিব লৈছে পোৱালিটো আমাৰ বা এজনীৰ ল'ৰা হয় একচুৱেলি আপোনালোকে ভাবিছে চাগে আমাৰ পুৱে কিয় কেক কাটা নাই একচুৱেলি সি লাজ কৰে সেইটো কাৰণে তাৰ বাৰ্থডে কেক কাটাটো নেদেখালে আমাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি হাঁহ মাংস এয়া চাওক এইখিনি আমি চাই আপোনাৰ লগত খাম আৰু এইফালে আদা নহৰু ৰেডি কৰি আছে দেখো আমাৰ বাই বাই বাই চাই একবাৰ কাটো অ বাই <laughs> <laughs> আৰু এইফালে আপোনাৰ Iya. Ama missing manuhol saimot. Saya pong saya pong sap. Aro iya kini gelas sap. Iya logo dami aji hamang ko ham. Birthday party. La rosogulla singra cake. আৰু এইফালে চাওকচোন আমাৰ বাইক ইমান ধুনীয়াকৈ চাইমত চাকি আছে আপোনালোকে চাকিব জানেনে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু এতিয়া মই কেৰাহী বহাই দিলোঁ আৰু তেল ঢালি দিছোঁ তেল দি এতিয়া গৰম হৈ গৈছে আৰু গতিকে মই দুটামান শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপমান ভাজি লগত দি দিম মই পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ যোৱালৈকে লাহে লাহে লৰাই থাকিম এনেকৈ মই লাহে লাহে ভাজি থাকিলোঁ মাজতে এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজিব লাগে নহ'লে পুৰি যাব আৰু লগত দি দিছোঁ মই নহৰু আদা এনেই ধুনীয়াকৈ মিক্সাৰ কৰি মই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম আৰু লগত দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে জালুক খালে জালুকো দিব পাৰি মই কিন্তু নিদিলোঁ আৰু মই ইয়াতে মচলাটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অকল আদা নহৰু পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া সেইবিলাকৰ পৰা মই খাম কাৰণ মই আমি মচলা ইমান ভাল নাপাওঁ আৰু দি দিছোঁ হালধি আৰু অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ চব্জি হাঁহৰ মাংস হয় সেইটো কাৰণে অলপ ৰঙচুৱা হৈ যাওক সেইটো কাৰণে চিলি পাউডাৰ অলপমান দি দিলোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি মই দি দিছোঁ মাংস আৰু এইখিনি মই লাহে লাহে মিলাই মিলাই ভাজি থাকিম এয়া চাওক কি ধুনীয়া ৰং হৈ গৈছে আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ আৰু মই নিমখখিনি মিহলাই দি দিছোঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে আৰু মাংসৰ পৰা নিজে পানী ওলাই আনিছিলোঁ পানী অলপো দি আনিছিলোঁ নিজে ওলাই গৈছে হাঁহৰ মাংসটো ইমান তেল আছিলে যে মাংসখিনি অকল তেলেই হৈ গৈছে কেইটামান কেইটামান কাটি থোৱা বিলাহী নৰ্মেল ভাজি বনাইছোঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে ইমান তেল ওলাই গৈছে মই তেল বেছি দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু নিজে তেল ওলাই গৈছে আৰু এয়া আমাৰ এতিয়া আমি পাৰ্টি এনজয় কৰি লওঁ পোৱালিটো চকীত বহি নোৱাৰি আৰু ইয়াতে আমাৰ ভাত খাব হৈ কৈছে আৰু ভাতৰ লগত খাবলৈ মই এক্সট্ৰা চব্জি বনাই লৈছিলোঁ আলু বিলাহী দি বনাইছিলোঁ আৰু এয়া মোৰ চালাদ তিয়হ গাজৰ আৰু নেমু পোৱালিটো চাওক নেমু চেলেকি আছে কিমান মৰম লগা পোৱালি ন আছিলে এয়া খাই বৈ আজৰি হ'ল আৰু বাহঁতক থ'ব আহিছোঁ বহুত আন্ধাৰ ৰাতি হৈ গ'ল সাতটা চাৰে সাতটা বাজি গৈছে আৰু এতিয়া আমি ৰাস্তাত থ'ব আহিছোঁ বাহঁতক এইফালে ট্ৰেইন ৰাস্তা বনাই আছে সেইটো কাৰণে শিল দিয়া আছে ৰাস্তাত তাৰ ওপৰেদি আমি গৈ আছোঁ বাহঁতক থ'বলৈ এতিয়া সোমামগৈ আৰু বহুত টোপনি লাগিছে ভাগৰ লাগিব আজি দিনটোত ঘূৰি আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু লগতে like comment share and subscribe কৰি দিব নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম বাই বাই